hiradii rasuulkiyo xilligii saxaabada guurkii samaayee soo iisihaan jiray sahal noogu dhici jiray sidii horaba maaho soo haadhba weeyaan subaxaad dhaqaaqdee simantaadis joogtaan soo mehersa doontaa sodogmaanka beeloo surmi lacaga un qaba soo bood ku dhahaya sanda manida kaashta ah dolar santi kaaba deynayn soddohdiina dhinaceed sahan bay diraysaa muxuu saa ka qaataa ma sitaa digri shirkad ma u sareeyaa somtel ma u shaqeeyaa salariga bishaaday su-aalkuugu maqan tahay sawjadiina dhinaceed inaad gaadi saartiyo fillay kaa sugaysaa markuu xaalku saas yahay adna sarifo bahasho masaariifsa beento xoolaan sitaadhoo tunka saara gabadhoo xididkii ku siiyey sooray waxaad tidhaahdaa si ageyn mar kale waynoo suuqa waalida adiguna beentaadee iska wado